असलकम वरहमत ला वरक अज की सारी गेम ए चालू थी पी है ये स्प्रे है जो फोम वाली करवा ये मिर्चा की चटनी जूस हमजात पैपसी ए जूस ए भी यानी कौड़ा होंगे कौड़ा ये भी पीवन एक बीरा सर नहीं था पाकिस्तान ए लीची का शरबत है ये लैमून है ये भी बाला पापड़ है पापड़ ये कड़े ਉੱਥੋਂ कने खड़ के ना ਇਹੀ को ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਣੇ अजय दिखे हैं तो आपको गेम बिस्मिल्लाह करें शुरू अगर सारी वीडियो अच्छी लगे सारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराए तो वाला शुरू करें वीडियो ऐसी गेम सारे चालू थी पे ये सारे जरे खड़े मेरे कज़न ये सारे ऐसा हम गेम चालू करें पे हैं मैं समय सारे कट भाई अब फोटो ले सारी सारी गेम पार्टी इकट्ठी है फोटो सही आना पे कितना देखा सारी सारी पार्टी इकट्ठी हम गेम करने पे हैं चालू भला तो जरी गेम शुरू करने दिखने आओ शुरू थी मुझे बिस्मिल्लाहमान रहीम सर कब से पसंद करते हैं पहला नंबर मुझे चल चैनल को सब्सक्राइब करें चलो ओ चाहे जरा जरा कहीं कोई सही लगे डू कड़न है के है ते को जरा कहीं को सही लगे वो वो चाहे खेले दे कहीं तो नहीं आया चलो हम मेरी बारी इतने चालू कर लेंगे और इतने हो तो सुरा सुरा कर खड़ो भाई जान ओए कहीं कहीं दीवारे और वाह वाह वाह तोरी गेम खेलने का फायदा कहीं नहीं आया नहीं आया मर गए चल चले ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ये नहीं है ना थोड़ा भी तक क्या बना सक यार ते कल विच में काम काम चल गया तो चल रहे आज चल जिला के क्या से ना ओए ओए ओए ओए आला यार अरे मित्रा एक कड़ा ना ना एक कड़ा रहा दे ना मिठा वे मत आ ना ना एक सर सर ला ना एक बस रहा ना सर ना एक चल गया पागल तू सभी गुटी तरह में ना तेरे जितने हो तम तम ना लो है ओए नसीर खाओ वापस आ गए तो नसीर अच्छा कोई मेन चीज हम चीज टोरा ना पाएगा <laughs> तो ये माय आप देख घोटी भरनी है बात तो क्या ऐसे पनिशमेंट मिल दी पई को नसीर को नसीर खान सुना तो मेरे दोस्तों देखो सप्ताह पहले ने तो पिलाने जिम चीज थोड़ा देर चिमचे देखो हाँ, भाई जाने पनिशमेंट है और नहीं कर ला हां और ना तले मुंह कर दिखाना वो बड़ी तेज है भाई बड़ी तेज है अरे मुख दे दिया मैं चुप कर दिया सताई निकल गया हाँ। हाँ, फॉर्म पे ये खाली बाकी अपने पे ये भी रहते जूस पे ओए तो हम जाते चक्रा जाए तो अरे जितने पानी क्या ना रखे आवे पानी क्या तू हृदय मर्दा खन तो नसीर नसीर दोई वो मिर्च गुलाल की लिया नहीं मिर्च रखा था रखा ना सही है क्या है जरा जूस पीसी पापड़ ले वो यहां अंदर के कुत्तू तो आ रहा है अलग टेप लो पापड़ गलती की थी मैंने टेप ना ना सही सही ना ना चिमड़ा प्यारा है ना ना ये देखिए और तो क्या चीज भाज में दे लेना भैया आली दे रे टेप जा पीटवा था एक तो ले पेन में जब पे कैमरे ओ तो बोतल में दे एक नहीं टेप खोल दे ला Quem ligaria? Meria. Acha que eu vou amanhã? Ba, aí bonito pouco vida aí comigo, cani é que. Aquela sarra que tu hará nem cada. Mas que daqui na, tu lá se faz parte ali. Oi, o. Oi. कौन जीत जीत गए? हाँ एक मैच जीत गया, एक मैच जीत गया। आप यहाँ चल रहे हैं, आपके मनोज रखते पे वे। लेकिन मैं ऐसे पी थोड़ा, नोज मजीद पी नहीं? भाई हक का हक भी हराम नहीं खाने चलो ये निकल गई जान बेटे थोड़े थोड़े मुंह पे दाढ़ी ना लगे सबर सबर एक मिनट लासी कहना लासी कहना लासी कहना वो लाओ ये दही लात पाट तो डोंट तो ने नाल हाँ, सही है तराशम अरे सुख क्या जाने के लिए नहीं पीवा सर पता ही आज ना तो होना चलती है अली वाली तेरी भैया सब एक ही नहीं है वो बीर आवे हम जो कोई तावे निपो आवे इतो दल्लस का क्यों नहीं लाता दीदी कह दे बाकी मजीद रा दे आओ आओ दो दिया ओए ओए काल तुझ्या साखर किना त्याकडे ना पैसे मिळे चला काल ऐक ना कुठे मध्ये निवाल ऐक ना अर्धा जण आहे निपुत कळी बाय और ठीक आहे वय <laughs> और कला ठीक आहे अरे आओ ना बहुत अल्लाह और चाह के देवे एक चम्मच भात रे बना बस ये भात रे ओके सो जा ಅದೇ ಥೋಡೆ ಜನ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲ ಸಾ ಹಿಕ್ ಪಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದರ ಕ ಕಾಟಿ ಥರ ರಖತೆ ಓಯ್ ಇದೆ ಚ ರಾಸ್ಟ್ರಿ ಬಹುಮ ಹೈ ರಾಸ್ತೆ ನಾ ಇದೆ ಬಿರುಜಿ ಆ ದೇವನಾ ವಿಟಮಿನ್ ಗಾಟ್ ತೇವನು ಒಬ್ಬರೇ ಓದತೆ चाचा वास्ते मां तकड़ा हां चाचा के दाल वाली करे भले पर बैठे हां हां ये हाँ अच्छा अच्छा तो आपसे पता था ए डू लाइव चल रहा है मैं संजय